Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Karibu tena katika update za burudani na ninayekuletea update hizi ni mimi Meki Mchana ambaye kila siku kupitia dawati la entertainment hapa huwa nakujuza vitu vingi ambavyo vimejiri huko kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na kwingineko kwa masta wako, lakini mimi nakusogezea hapa kwa kina. Sasa kupitia ukurasa wa Instagram wa Aslay ameandika ujumbe huu ambao nitakusomea. Anasema, ikiwa kesho ni birthday yangu, ninayo furaha kubwa kuwatangazia kuwa mwaka huu na sheherekea miaka kumi ya kuwa kwenye muziki kama solo artist. Fikiria nimefanikiwa kuachia zaidi ya nyimbo moja hits kibao. Hivyo basi naungana na Sony Music Africa pamoja na Rockstar Africa kusheherekea na kuwashukuru mashabiki zangu waliokuwa na mimi miaka yote hiyo. Hii ni hatua kubwa kwangu na kampeni hii ya 10 years 100 songs inaanza rasmi. Subscribe na weka not notification kwenye my YouTube channel today saa sita mchana kitaeleweka. Hii ilikuwa ni post ya mapema zaidi, lakini baadaye saa sita hiyo akaja kusema kwa kusherehekea miaka yangu kumi kwenye game nime drop ngoma kumi ambapo kuna romantic nyuk sikuach mnafiki kangalo na nyingine huko akasema nendeni tu on all my digital platforms kuna kazi huko inaitwa nice couple hii yenye ngoma kumi sasa huo ni mchongo kutoka kwa Slay ambaye yeye ameachia ngoma kumi bana na ip yake hiyo ya Nice Couple kama zawadi ya kusherehekea miaka kumi kama solo artist, lakini pia akiwa ametengeneza ngoma mia moja ambazo hits humo kama zote, lakini pia huenda akawa ni mafanikio makubwa, pia mwanzo mzuri kwa Slay kwa sababu watu wanaofanya nao kazi sasa hivi Sony Music pamoja na Lockstar Africa ni moja kati ya makampuni makubwa sana ambayo yanaweza yakamfikisha mbali zaidi. Sasa kwa hapo alipo na kwa namna ambavyo amejitengeneza, huenda ikawa hatua kubwa sana kwake. Una maoni gani kuhusiana na hilo? Umepita kwenye mitandao ya kijamii kuzisikiliza ngoma zake, basi shiriki nami hapo mimi ni Meki Mchane Mr Ego ambaye nakusogezea update mbalimbali zilizojiri kwenye mitandao ya kijamii. Oye. Oh yeah?